دروب قد قطعتيها أفينا البعد أم فيها نسينا عيبنا في الأمس لما أسأل لا ما انت صوتك اصلا طفولي <laughs>